E aí, galerinha, vamos continuar moranguinho Moranguinhos top. Ai não. Ai não, tinha dash. Ah, moranguinho é fácil. Vai ficar morrendo à toa. é louco. É o olho. É parecido comigo na vida real, você é louco. Quebra é pra pegar a chave, provavelmente eu não quero a chave agora. acima. cima. Uh, tem que cair no pezinho. Acho que encontrei alguma coisa secreta ali. Ai. Não sei o que seja, mas... raiva, eu não sou bom de mira. Ah, sim. Hum, hum. Fácil. Minimamente eu diria. Enquanto o Theo pode não estar vivo, estou eu aqui tranquilamente ai entendi. ai entendi, entendi, entendi. oh Sou muito bom, né? Você é louco, não tem como. Gamers Club. Gamers Club, cê é louco. É o clube de quem joga sério. Top. Ah, entendi, entendi. Tá. Minha musiquinha daqui é muito baixinha, é muito legal, né? pega no olho. Nem sei pra onde eu tô indo mais, né? eu vou ficar quieto até Nossa, se tornou um morango. Lado B. Você é louco. <laughs> que é a coisa mais chata existente. Não, é não. <laughs> Consegui o lado B facinho. Você <laughs> é tá louco, lado B facinho. <laughs> fácil, lado B fácil. Lado B é muito fácil, não tem nem como, velho. Eu, sou... eu sou muito bom, lado B é muito fácil, né? Beleza. Sou muito bom, cara. não tem quando competição, velho. Vamos ver o que tem lá em cima, então. Tô confiante. Mas ah, não tem nada. Safe. passagem é essa? Ô louco, uma chave. tá <laughs> louco, secretíssimo. Estranho, ó. Ó o olhinho aqui embaixo, sabe? Que isso? É coisa pra coisa secreta, é, é pra atiçar, né? A gente ficar sabendo que é coisa secreta, sabia? se é secreto ou não. Quem precisa de chaves? Pode ser tem a mim? Será que é secreto esse negócio aqui? É muito confuso esse negócio, velho. Mas já estamos num bom tempo de episódio, então vamos terminar por aqui. Valeu!